great great بزرگ عظیم عالی great That is really great. That's really great. That is یعنی آن است. Really واقعا. Great عالی. دوستان در مورد تلفظ great باید دقت بکنید. Great نیست. Great. بین جی و آر صدایی وجود نداره ما هم اجازه نداریم صدایی از خودمون اضافه کنیم great یعنی عالی that's really great یعنی واقعا عالیه that's really great that's really great Mori is a great teacher Mori is a great teacher. Mori یعنی آقایی به نام موری is است a یک great عالی یا بزرگ teacher معلم A great teacher یعنی یک معلم عالی یا یک معلم بزرگ. Mori is a great teacher. موری معلم بزرگی است یا موری معلم عالی است. Mori is a great teacher. Mori is a great teacher.